que, que houve lá? Fala. <laughs> Exibido. Conta pra mamãe o que aconteceu. Conta. O que, que aconteceu? Conta pra mamãe. Hum? Canta pro papai o tio, canta. Canta pro papai o tio. É. Eu quero tio. Eu quero tchau. Eu quero tchau. Conta pra mãe, o que, que aconteceu? Machucou você, neném? Foi? Oh, meu Deus. Quem fez isso? Foi a Bubu? Foi? foi a Bubu que fez. Ah, meu Deus, quanta coisa, filho. Tadinho do neném da mamãe. Você caiu, foi? É, fez dodói? Nossa, você fez dodói. Filho. Ah, relevant um, không mình phải làm